Yılmaz Bey'in ömrünün azaldığı artık kesinleşti. Her gün insanlar helalleşmek için geliyorlar. Misafirlerin gelmesi Yılmaz Bey'i sevindirse de çok görüyor. Ev sakinleri için de günlük bakımın dışında bu kadar insanı misafir etmek çok yorucu oluyor. Geçmiş olsun Hasan abi ya. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ ol. İyisindir. iyi olacaksın inşallah yani. Böyle kalmaz. Sen kendine şey kendini evet. bırakma yani. Babam için çok ziyaretçiler geliyor. Akrabalar, semtteki insanlar, camiden. Babam daha önce yönetim kurulu üyesiydi. Pek çok insanı tanıyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Babam ve bizim için büyük bir şeref bu. Babam çok sevilen bir insan. Çok misafir geliyor. Ama kocam için çok iyi misafirin gelmesi konuşuyor ama çok halsiz düşüyor. Yoruluyor. Yine de sağ olsunlar onunla hilallaşıyorlar. Tüm bunlar annem için çok ağır. Bilhassa bütün gün devam eden ziyaretler. Ziyaretçileri elbette güzel ağırlamak istiyoruz. Kahve, çay ve gereken her şeyle. Annem bütün gününü mutfakta geçiriyor. Mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ama alışveriş de yapıyorum. Fakat gündüz çalışmak zorundayım. <coughs> çok, mis <coughs> çok misafir geliyor. <coughs> Sağ olsunlar. Biraz kendimi dinletmek istiyorum. Ona bir bakıyorum iki, de, iki tane misafir daha çıkmış gelmişler. Kendimi bir türlü rahat hissedemiyorum, rahatlatamıyorum. Bu ziyaretler dolayısıyla annemin aslında hiçbir an babamla yalnız kalmadığını görüyorum. Annemlere sürekli misafirler geliyor. Yardım etmek için abim ve ben de geliyoruz. Ne bileyim, annem ve babam hiç baş başa kalamıyor bu son günlerini birlikte geçirmek zorundalar. Tüm bu ziyaretler çok hasta olduğundan babam için kesinlikle çok ağır oluyor. Ama bu insanların kendisini ziyarete gelmesi bir onurdur. Bundan gurur duyuyoruz. Daha önce bana <clears throat> ziyaretçi gelmeyen tanıdım, tanımadık, tanıdık, tanımadık insanlar <clears throat> bunlar hep bana ziyarete geliyor, geliyorlar. O vazife sanki kendilerine bir <coughs> bunu bir vazife sayıyorlar. Bu geldikleri için sağ olsunlarım gelmedi. <coughs> Misafirperver olmak istiyorsun. Ama bu ziyaretleri biraz ayarlamak zor oluyor. Babamın çok yorgun olduğunu bilmeme rağmen. Biri giderken biri geliyor. Diğeri telefon ediyor. Babamı ziyaret etmek istediğini söylüyor. Eğer bana sorarsanız bazen telefonun kablosunu çekmeyi isterdim.